бүгүн 1 апрелде жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында бишкек шаарындагы ынтымак сейил багында сөз эркиндиги деген символикалык аталыштагы аллеяга жана байтик айылында көчөттөр отургузулду маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси дайырбек орунбеков белгилегендей ыйык орозо айында экологиялык акция өткөрүү өзгөчө мааниге ээ э, негизги максат э, жалпы э, медиа таласында барын э, бир аянтчага чогултуп өз ара ынтымагын бекемдөө кызматташтыкты күчөтүү э, таанышууга шарт түзүү максатында э, уюштурдук көп учурда ушул кыргызстанда сөз эркиндиги тууралуу эркин медиаларда сөз кылышат бирок биз ага президенттин администрациясы сөз эркиндигине көбүрөөк көңүл бура турганыбызды ага кам көрө турганыбызды бардық тараптарды біріктіріп э, мына дискуссияларға ашық екенімізді э, көрсөтүү мақсатында уюштурдук иш чарага мамлекеттик жана көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү эл аралык донор уюмдардын коммуникаторлору мамлекеттик органдардын басма сөз кызматкерлери катышты демилгени көтөрүп э, президенттик администрациядан э, дайыр омбековго ыраазычылык билдиребиз э, ошондой эле бул жерде баардык министрликтердин пресс катчылары катышып атабыз биз дагы өзүбүз транспорт министрлигинин пресс катчысы болуп ошол бактарды тигип жатабыз өзүбүздүн багыбыз тамыр жайып өнүгүп өсө берели белгилей кетсек эки миң жыйырма экинчи жылы сегиз миллионго жакын көчөт отургузулган ал эми быйыл жети миллиондон кем эмес көчөт отургузуу пландалууда президентибиздин э, жарлыгын аткаруу максатында э, министрлер кабинетинин төрагасы акылбек үсөнбекович жапаровдун жол картасы иштелип чыккан элүү тогуз Э, иш чарадан турган ошол элүү тогуздун дээрлик көпчүлүгү биздин жаратылыш ресурстары министерствосуна э, таандык болгон экологиялык акция журналисттер менен коммуникаторлордун башын бириктирүү медиа чөйрөсүндөгү жаңы чакырыктарды жана идеяларды бейформал шартта талкуулоо максатында президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан уюштурулган